Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya, agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini. Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala. Selamat menonton!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 sangat-sangat bagus ini daripada Ustadz Ilyas Ismail Official ya channelnya jadi langsung saja di like share komen dan subscribe-nya dan judulnya adalah masjid paling seram di Malaysia wih ada masjid seram ya di Malaysia maksudnya seram tuh bagaimana ya guys istilahnya ini masjid loh masjid mungkin angker atau gimana saya eh, tak paham juga tapi kebanyakan masjid tidak ada lah kalau istilahnya angker gitu mungkin keramat kalau di sini kalau di Indonesia gitu kan dan di sini masjid paling seram di Malaysia. So saya penasaran sekali langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Dengan mereka ini yang merupakan pentadbir masjid pun ada. yang melalui pengalaman-pengalaman yang agak menyeramkan ini. Okay. Saya tak sebut negeri mana, saya tak sebut negeri mana tapi di Malaysia memang ada beberapa buah negeri, daerah yang ada masjid yang mereka orang-orang yang singgah ini tak tahulah rezeki ke apa memang dia dapat dia dia rasa dia jumpa benda-benda macam tu. Oh. Ada antara kenalan kita dia cerita di satu negeri tu dia solat di sebuah masjid dia semayang seorang dia semayang seorang tapi masa dia semayang tu um, dia baca apa uh, sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin oh amin tu bunyi macam macam solat ramai orang macam Allah. kata solat Jumaat ke apa ramai oh, oh dia pula <laughs> kawan kita ni asalnya dia baca tu dia baca dia dia dia semayang seorang tu rasa macam okey je tapi mengingat bunyi amin ramai sangat dia ringkas-ringkaskan sembahyang dia <laughs> seram meremang meremang meremang habis <laughs> ah oh, tu sampai macam tu sekali lah oh, ataupun ada juga uh, sahabat kita ni masa dia semayang tu dia semayang seorang di masjid tu dia semayang dia. eh tapi saya cerita ni sekadar cerita pengalaman orang jangan pula tuan-tuan lepas ni kalau pergi semayang masjid semayang seorang-seorang takut pula janganlah macam tu <laughs> ada pengalaman kawan kita tu dia semayang betul, betul. masa dia tengah semayang tu um, uh, dia baca pelahan uh, ah, solat insyaAllah dia, dia, dia, dia baca pelahan tapi tengah dia seorang-seorang semayang di masjid yang lampu pun suram-suram kan dia semayang-semayang tu tiba-tiba dia rasa macam ada orang apa tepuk bahu dia ah bang kali dia kata eh ini nak nakkan aku jadi imam kau ah, pasal ah kan <laughs> dia nak aku jadi imam kau pasal ni betul betul ah sentuh dia dia pun baca kuat bismillahirrahmanirrahim ah baca kuat masa rukuk <laughs> Masa rukuk Dia tengok Alamak tak ada orang lah belakang Allah Tak ada orang lah Habis itu siapa yang sentuh aku tadi ha, Dia pun Ya Allah Semayang sampai habis ha. Tapi Aha. memang seram Senak semua ada <laughs> okay. Ya Allah Macam-macam eh. Ada juga pengalaman Orang yang dia uh, Lalu saja dekat kawasan masjid tu Padahal Masjid tu lampu tutup belaka dah tapi hmm. nampak macam ada kelibat orang uh, macam warna putih-putih uh, dan, dan dan macam-macam lagi lah kalau dulu-dulu orang kampung cerita kan beduk yang beduk apa ni panggil orang semayang okay. tu kan ha, ha. kadang-kadang bunyi ketuk sendiri wallahu a'lam uh, tapi ada seorang sahabat saya ni ini pengalaman lah Uh, dia pun antara JK masjid. Uh, macam mana okay. nak dijadikan cerita dia penat sangat mungkin dia tertidur dia terlena terlena dekat tempat imam sedar-sedar pagi esok no dekat <laughs> dekat tangga masjid wallahu alam sama ada dia mengigau bangun jalan. kan ada orang mengigau macam tu mengigau berjalan ah, pun ada, ada, ada, ataupun mungkin dialihkan oleh mana-mana makhluk ah. Allah lah sebab kita tak nafikan dalam dunia kita ini bukan kita sahaja makhluk betul. yang ada di muka bumi Allah ini. Betul betul. Kita juga menumpang alam ini bersama dengan makhluk lain yang mana um, apa ni Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala artinya jin pun ada juga yang beribadat dia serupa kita manusia ada yang Islam ada yang kafir ada juga perangai-perangai yang macam-macam ha, jadi hmm, mungkin betul. barangkali yang masjid ini banyak yang tumpang di masjid ini. mungkin jin-jin Islam dia duduk di sana i'tikaf dia pun solat dia pun berwirid dia pun berzikir dia pun bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ha, jadi kadang-kadang mungkin rezeki lah orang hak bertemu tu. Ha, betul, ada betul, satu masjid betul, dulu. Ayat ah, ni dirakamkan oleh uh, CCTV masjid sendiri yang mana penghadang untuk uh, wanita solat tu kan kan ruangan untuk solat wanita ah, hmm. ada yang macam ada ada pengadang ada um, apa tu macam partition bukan partition lah penghadang yang boleh alih-alih tu kan ha penghadang yang boleh alih-alih tu beralih sendiri dan dirakamkan oleh kamera CCTV lah CCTV itu rakam uh, dia punya kayu tu dia beralih sendiri ya Allah ya Allah <laughs> dia beralih sendiri pula dah <laughs> Aduh, tak tahu lah kot jin muslimat kot. Jin muslimat dia kata, eh depan sangat kayu ni hijah sikit belakang. <laughs> Mungkinlah kita mana nak tahu kan. <laughs> Oh itu memang nampak semua. Kalau dalam rakaman CCTV tu, Allah. memang nampak semua. Lah. Ada yang kata angin tapi... Biasa angin kalau kuat sangat tiup mesti terbalik kan betul, kayu betul. tu. Ni dia punya alih tu macam seolah macam ada orang yang mengalihkan. Allah. Ah, tu dia. <laughs> ah, tapi iyalah, tu saya kata bagi kita orang Islam, ini bukan benda yang menyebabkan kita makin jauh dari Betul. rumah Allah, bukan membuatkan kita makin oh tak nak pergi masjid lepas ni, serah pula masjid pun tempat nak men mendamaikan hati dan jiwa pun dah jadi tempat yang menyeramkan tak nak pergi yang masjid bukan macam tu ini mengajar kita bahawa kita hidup di alam ini kita tidak sendirian Betul. bezanya adalah dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut makhluk-makhluk yang yang jin tu semua mereka nampak kita kita tak, tak nampak, nampak mereka. mereka itu saja ha kan <laughs> ustaz yang cerita saya yang mereding Allah Akbar <laughs> ah, kan dia kata ramai lah ustaz cerita ni waktu pagi ah, kalau malam tapi saya tak tahulah kalau ada yang menonton malam kan ah, tapi ini bukanlah tujuan nak menakut-nakutkan anda tidak ini saya nak cerita pengalaman-pengalaman yang pernah orang lalui supaya kalau kita terjumpa sekalipun kita tidak yes, ah, rasa yeah. begitu uh, pelik sangat kerana kita dah pernah dengar itu juga pernah dilalui oleh orang-orang lain tapi tahukah anda sahabat-sahabat yang saya hormati semuanya sebenarnya ada benda yang paling menyeramkan kita terhadap masjid atau rumah Allah ini apa dia yang menyeramkan kita iaitu apabila rumah Allah kembali sunyi apabila rumah-rumah Allah kembali tidak diimarahkan yang itulah yang paling menyeramkan saya sebenarnya Betul apabila rumah Allah tidak lagi dikunjungi, apabila rumah Allah tidak lagi diimarahkan, jemaahnya, programnya, aktivitinya, segala bentuk pengimarahan tidak lagi berlangsung di rumah Allah yang tu paling saya seram berbanding kejadian-kejadian pelik yang tadi yang saya kongsikan daripada pengalaman kawan-kawan kita tadi yang tu paling saya seram sekali tahu tak Ha, bila rumah Allah tidak lagi dikunjungi Tidak lagi diimarahkan Oh saya seram Sebab apa saya seram? Ada satu hadis yang mana Nabi SAW bersabda Iaitu daripada dalam hadis Qudsi Yang mana Allah Ta'ala berfirman Melalui lisan atau lidah Nabi Muhammad SAW Inni la'ahamu bi ahli al-ardi azaban Fa'iza nazartu ila umari buyuti Wal mustaghfir mubashirina bil ashari saraftu azabi anhum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi yang mana Allah taala berfirman kata Nabi atau Allah Ta'ala berfirman sungguhnya aku kalau ikutkan geram kalau ikutkan marahnya terhadap penduduk-penduduk bumi ini nak saja diazab keseluruhannya nak saja diazab semuanya macam-macam perangai manusia akhir zaman ni yang perangai macam tu perangai macam ni yang macam-macam lah yang melawan itu melawan ni nak je diazabkan semua sekali faiza nazartu ila ummari buyuti namun kata Allah dalam hadis qudsi ini apabila melihatkan kepada orang-orang yang mengimarahkan rumah-rumahku mengimarahkan rumah Allah wal mustaghfirina bil ashari dan orang-orang yang beristighfar kepada Allah di waktu sahur atau di waktu tengah malam penghujung malam saraftu azabi anhum aku tak jadi nak mengazab mereka semua Kata Allah, aku tak jadi cancel, ubah tak jadi nak mengazab mereka semua. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ini nak menunjukkan apa? Kita seolah-olah terhutang budi dengan orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah khususnya dan juga orang-orang yang beristighfar mohon ampun linangan air mata di tengah malam sebab sikit sebanyak gara-gara mereka ini Allah tidak mengazab keseluruhan manusia kena ucap terima kasih rupanya orang yang pergi mengimarahkan rumah Allah ini rupanya peranan mereka ini besar ya Ah Allah Ta'ala tak jadi nak mengazab semuanya jadi kalau masjid dan rumah Allah tidak kembali diimarahkan semula itulah yang paling kita seram sebab Betul kita bimbang kemurkaan Allah akan tiba nanti saat rumah Allah masjid tengoklah masjid di akhir zaman ni cantik comel indah menawan mempesonakan cantik ambil gambar lepas tu Allahu akbar macam-macam masjid yang bertatahkan itu bertatahkan ini yang dibina dengan itu dengan ini seni bina yang tak pernah-pernah kita terbayang oh cantik canggih barang-barangnya semua import bagai belaka semua tapi akhirnya tak diimarahkan Betul. Subuh sunyi, zuhur lengang, asar tak ada orang, maghrib orang tu juga, isyak lagi krik-krik. Akhirnya rumah Allah hanya sekadar cantik, gah tersergam indah tapi sunyi daripada jemaah. Itu lagi seram. Yang tu lagi seram bagi saya Betul. lah. Ha, sebab apa? Dengan ketidakhadiran kita ke rumah Allah, ke masjid, akan membuatkan macam-macam boleh berlaku kalau berdasarkan hadis kudsi tadi ni boleh jadi Allah Ta'ala akan marah marah dan boleh mengazabkan yang lain-lain hanya kerana orang yang rajin imarahkan rumah Allah ini Allah tak ada nak mengazab jadi macam mana? Ha, tu kalau pergi masjid seorang-seorang semayang nak-nak pula tengah malam ke awal subuh sebelum azan subuh kita dah sampai pun rasa seram yang tu perasaan yang seram saja tapi yang seram yang paling kita takut ni adalah andainya rumah Allah tidak dipenuhkan nanti macam-macam bentuk kemurkaan Allah akan tiba na'udzubillahi min zalik maka sebab itulah saya nak menyeru pada diri saya dan sahabat-sahabat semua Mari kita imarahkan rumah Allah Mari kita imarahkan masjid Rupanya orang yang jenis kaki masjid Orang yang rajin ke rumah Allah Di dunia ini Dia umpama VIP di akhirat Atau di syurga nanti Atau dia ah. mungkin tetamu istimewa Allah subhanahu wa ta'ala Di syurga nanti Ya, pertama sekali Kenapa? Yang pertama Orang yang kaki masjid Rajin mengunjungi rumah-rumah Allah Pergi ke masjid, ke surau, solat berjamaah ini Pertama, dia akan diakui keimanan dia Dia akan diakui keimanannya Iza ra'aitumur rajul ya'tadilul masajid fashhadu lahu bil iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melihat seseorang yang senantiasa ke masjid, ulang-alik rumah dia ke masjid, masjid rumah-rumah masjid, rumah masjid, dia rajin ulang alik ulang-alik pergi ke masjid rumah Allah ini, maka saksikanlah dia orang beriman. Masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke okay, guys, dah selesai videonya. So itulah tadi masjid paling seram di Malaysia kata Ustadz Ilyas Ismail dan ya yang paling seram adalah ketika masjid itu dibangun banyak sekali masjid indah mewah megah akan tetapi masjid itu sunyi masjid itu tidak ada orang yang salat di dalamnya bahkan kegiatan-kegiatan pun tidak ada di dalamnya so itulah yang paling seram karena kalau istilahnya ya uh, ah, sholat sendiri itu hanya perasaan kita saja ya kan perasaan kita macam oh seram tapi ini ya ketika masjid kosong tidak ada orang yang istighfar kepada Allah maka Allah akan merungkan adab boleh kepada sesemua orang akan tapi karena masih banyak ulama-ulama, ustaz-ustaz dan orang yang rajin ke masjid, maka Allah tunda azab itu. Maka daripada itu, marilah kita kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita ajarkan keluarga kita untuk menjadi kaki masjid ya kan senantiasa bolak-balik ke masjid agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai VIP ketika masuk surga insyaallah oke okay, mungkin itu saja video kali ini guys terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini saya doakan semuanya agar supaya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mari kita doakan bersama kepada Ustadz Ilyas Ismail agar senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunia wa dunia akhirah dan juga keselamatan kesehatan selalu amin amin ya rabbal alamin terima kasih saya Pemimpin undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh